وصلت شبيهتي أزدو إلي معروفا واقتلوها هلو هلو سقطت ال Spike في B. قرعت ال Spike تبقى عدو واحد good job أعيد التلقين أطلت السبايك الخاصة بالأعداء سلاح هنا كان ذلك رائعا لكن لم ننتهي بعد سبايك في منطقة المهاجمين Do something bro آخر لاعب باق تمنحين الحياة وأنا أسلبها أحتاج مساعدة أحتاج مساعدة سقطت ال Spike في ايه أعالجك كشف المنطقة وجدتهم أوه يا عزيزتي آخر لاعب باقي الموت لا داعي للقلق ستعتادون على سماعها So much niggas are in my room. Oops, I have the shed on. سأنتزع النور من أعينهم أنشأت الحاجز سبايك جار المسح المنطقة أنا الصياد آخر لاعب باقي ما يجب إنجازه سبايك في اي لا مفر يجب أن أتماسك أهناك من يشتري هذه؟ هنا احذروا أعرف أين أنتم تحديدا إلى موقعك انفجري جهزوا أنفسكم سنقاتل مجدداً يموت حلفائي سقطت لسبايك في بي حجب الرؤية كلب البصر عدو واحد أربعة تبقت ثلاثون ثانية Just hold bomb. آخر لاعب باق تبقت عشر ثوان حافظوا على توازنكم حتى النهاية اتفقنا؟ جيد الغراب قتل الحصن تبقى عدو واحد الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي التجربة حسنا لنسترح هل بحوزة أي منكم بعض الجبائر؟ ربما كسر إصبعي أو عدد من أصابعي سقطت السبايك في بي اتش بي مان ستوب شيفتك تو ماتش تايم سرعت السبايك سقط عدو كاميرا وينو سجل آخر لاعب باق مات أحدهم sorry. تبقى عدو واحد ما رأيك يا درون؟ مستعدة للتحليق؟ شكرا I'm shutting وصلت لسبايك في بي من التالي؟ لن يموت حلفائي يسلك البصر آخر لاعب باق تبقى عدو واحد أربعة آخر جولة قبل التبديل لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها رصد عدو في الوسط هنا مت لم ينتهي بعد واجبك رصد عدو في بي رصد عدو في الوسط تبقى عدو واحد الجبهات سيمفونية الموت لا داعي للقلق ستعتادون على سماعي ماتت التالي رصد عدو في B. هذه ال Spike لدينا سقطت ال Spike في B. تبقى عدو واحد Right, right, right here. He's low, man. Not anymore. How, bro? Yeah, that is a question. How? يجب ضبط إيقاعنا كشف المنطقة رصد عدو محاولة جيدة ها هم أولاء Why? Go rotate. كلير جاري المسح المنطقة أمامنا ويلكم هنا اخرجوا من هنا تبقى عدو واحد أعيد التلقيم كشف المنطقة آخر لاعب باق إنهم مجرد بطاريات وأنا أحتاج إلى إعادة الشحن ماريا سقطت ال Spike في B. ال Spike بحوزتي هنا عدو في منطقة تولد المدافعين منفجري رصد عدو في بي سوف يبدأ الحفل تبقى عدو واحد سرعت السبايك مجرد بشري فحسب ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم أعيد التلقيم تبقى عدو واحد ال Spike بحوزتي آخر لاعب باقي سقطت ال Spike في B. اي ماير مان يريد سلب حياتهم لا حياتكم انتباه سقطت السبايك في A Oh, man, there I have him. Good job. أنا محاطة بأصدقائي لن نهزم أبداً سقطت السبايك في بي واحد إنهم مجرد بطاريات وأنا أحتاج إلى إعادة شحن on se splet, اذهب إلى موتك لقد فجرتكم أعيد التلقيم رصد عدو في A تبقى عدو واحد انظر إلى عين عدوك هذا في تحري الدقة نحن الأفضل لكن ما زلنا ننسى السباي احذروا الذاكرة لدينا سقطت السبايك في اي رصد عدو في لم ينتهي بعد واجبك تبقى عدو واحد لن يموت تبقى عدو واحد تكمن قوتنا في اتحادنا لا تنسوا ذلك انتباه المسك المنطقة أمامنا تم نشر الساتر واحد نقطة الفوز حانت نهايتهم اقتلوهم تعالوا إلى المجهول تم نشر الثاقب صاعق سيخافون أعيد توقيع بكل دقة تبقى عدو واحد فاز المهاجمون